Otaga. Ye, boshlanma. Qaytib keldingizmi? Ha, ye. Ob-havo qanday ekan? Yoshni keldim. Ob-havo yaxshimi? Ob-havo zo'r. Adam. Aslab ketyapti. Ishqib yaxshi, ha? Ancha kunchilib qolibdi. O'tgan 20 da kelgan. Shunday yetdi. Bu 10 kun yetdi ketdi bax. Ha. Hmm. Bo'lsa. Haydama. Ha, nima tashchasi o'g'lim ul? Karpkada. Amir Обособка? Кан. Кусковый камень, дин. Ашып көрсетейін. Кан? Кусковый камень дейді оны. Соколға жалғыштырғыш. Яшен. Газыға басың. Кешіңізге